Plus vite que la lumière, il court. Sans même toucher terre, il court. Pour nous sauver, il est le plus fort. Quand le risque est le mettre à bord, il redouble encore plus d'efforts. Pour nous sauver, il est le plus fort. Contre les robots, ces machines du mal. Il attaque et il esquive, rien n'arrête. L'énergie de la tornade Cyber Mystère, c'est Sonic, hyper super, c'est sur tous les fronts, avec pour de vendre l'air plus vite que le sang. Cyber Mystère, c'est hyper super, c'est sur tous les fronts, avec pour de vendre l'air plus vite que le sang. Et dans l'espace, mettre sa vie en danger, jouer sa vie